Pokój Wam, kochani. Krąg przyrody znowu zatoczył koło. Mamy za sobą jesienną, jesienne przesilenie. To jest moment, w którym tak naprawdę zaczyna się rok. Zrozumiałem to jakiś czas temu, kiedy Mm. kiedy przemyśliwałem e, całą koncepcję liczenia czasu, kalendarza i tak dalej. I, I, uznałem za słuszne, że dzień zaczyna się po zachodzie słońca. A rok zaczyna się na jesień ponieważ w momencie, kiedy działanie zaczyna ustawać, co chcieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Powinna następować refleksja. I to ta refleksja jest położeniem fundamentów pod dalsze działanie. Tak samo sen, odpoczynek jest działaniem intencjonalnym. Tym bardziej, jeżeli zdajemy sobie sprawę, że sen jest momentem, do, w którym możemy wykonywać bardzo ciężką pracę duchową i przygotowywać się na przyszłe zdarzenia. Że to jest początek teraz. Na tej podstawie zbudowałem kalendarz. Nie żeby to był jakiś mój pomysł, tak naprawdę wziąłem kalendarz 13-miesięczny i trochę zmieniłem początek roku, żeby właśnie się schodził z przesileniem jesiennym i wyzerowałem lata, bo czemu e, bo czemu mamy brać za punkt odniesienia e, błędnie obliczoną datę mm, narodzin Jezusa czemu. Ale to jest tak jakby temat na odrębną kwestię. Zaczął się nowy rok. Kto ciekawy sobie doczyta, jak ten, e, jak ten kalendarz działa. A ja się podzielę tutaj mm, tym doświadczeniem właśnie, bo to było bardzo ciekawe, bo tym razem naprawdę poczułem, że wszedłem w zupełnie nowy, w zupełnie nową jakość. Że rzeczywiście poczułem, że coś się skończyło i coś się zaczęło. A co się zmieniło? Zmienił się paradygmat. Zmieniło się to wszystko, w co wierzę, wszystko to, co przyjmuję za prawdę i tego nie ruszam, żeby mógł ocenić słuszność tego i zachować bądź odrzucić. Mm. No, ten ostatni czas był bardzo, mm, bardzo owocny, bo zgodnie z moim przewidywaniem, e, jeszcze z marca, no teraz mamy właśnie taki bardzo dobry na refleksję czas, bo wiele reguł gry, które wydawało nam się, że obowiązują w świecie, tutaj nagle okazało się, że nie, i to pokazuje, że ludzie teraz, wszyscy chyba, bardzo mocno nie wiemy czego się chwycić i, i trudniej jest nam ukrywać prawdę. To właśnie sprawia, że bardzo, bardzo dobrze możemy obserwować e, tą rzeczywistość, która się dookoła nas dzieje, obserwować pewne zjawiska, że społeczeństwo zaczyna nam się coraz bardziej rozjeżdżać że, że tak jakby poszczególne grupy społeczne mm, zdawało się, że, że rozumieją się nawzajem, a tak naprawdę tylko mają jakieś wytyczone schematy myślenia, które trzymały to wszystko w kupie. Teraz te schematy odeszły, wszystko zaczęło się rozjeżdżać. Przynajmniej takie ja, ja odnoszę wrażenie, jak. E, jak słucham ludzi generalnie, bo to jest jedno z głównych e, chyba nastawień, żeby właśnie spróbować rozszerzyć swoją świadomość. Rozszerzyć swoją świadomość i to jest bardzo ciekawe, bo, bo wiąże się z tym taka obserwacja, że ona narodziła się w momencie, kiedy czytałem książkę Kena Wilbera E, która miała podsumowywać e, różne systemy psychologiczne e, i, i wszystko zaczynało się od utożsamienia, czyli tego, co nazywam ja, gdzie stawiam granicę między tym, co ja jestem i tym, czym nie jestem. I bardzo słusznie Ken Wilber e, opisywał tam, e, że to jest całe spektrum możliwości, E, oczywiście, że najbardziej naturalnym jest to, że granica mojego ciała to jest granica ja, że to, co jest wewnątrz, to jestem ja, ale to krzesło już nie jest ja. Ewentualnie z jakimś lekkim udoskonaleniem, że na przykład moje włosy to już nie ja, bo to są moje włosy. Z drugiej strony ktoś powie, że to jest moje ciało, że to nie jestem ja moje myśli to nie jestem ja, że moje poglądy to nie jestem ja. To jest właśnie kurs, do którego mnie doprowadził Zen. I to wszystko tym bardziej e, wyzwoliło, że tak powiem, e, takie zaciekawienie z mojej strony, bo, e, bo przecież teoretycznie tak się wydawało że, że duchowość ma prowadzić do rozszerzenia świadomości, że będziesz się utożsamiał ze światem. Zresztą, zresztą tak mi się właśnie wydawało. A tak naprawdę to było ciągle zawężenie, coraz bardziej separowanie się od tego świata. Że coraz bardziej zacieśniałem swoją definicję e, siebie w ucieczce przed, przed cierpieniem. Ale też zrozumiałem, że to jest konieczne, że tak naprawdę takie zawężenie swojego utożsamienia jest konieczne, żeby móc się przyjrzeć swoim emocjom, swoim myślom, swoim relacjom ze, swoje, ze swoim ciałem, z ludźmi dookoła. Że nie można generalnie e, przeanalizować czegoś, czym się jest. I dlatego tak ważny był ten proces właśnie negatywnego podejścia do tego, czym jestem. Że nie jestem tym, nie jestem tym, nie jestem tym. Nie jestem myślami, nie jestem ciałem, nie jestem poglądami, nie jestem historią. W ogóle jestem tym, co jest wspólne dla wszystkich. To też ułatwia oczywiście rozumienie innych ludzi, bo buduje taką wspólną płaszczyznę. I wtedy zrozumiałem, że to jest dopiero tak naprawdę początek drogi, że teraz, kiedy ułożyłem sobie to wszystko, co mi się kiedyś wydawało mną i było wtedy dla mnie niedostępne, teraz mogę rozszerzać. Rozszerzać to pojęcie utożsamienia i właśnie poszerzać tak jakby swoją strefę wpływu. Strefę tożsamości. I dopiero teraz może za jakiś czas, jak po jakiejś długiej pracy nad sobą, być może rzeczywiście będziesz się utożsamiał z całym światem. A tak naprawdę do tej pory nie utożsamiałem się z, ze światem, tylko byłem doskonale odseparowany od całego świata i tylko i wyłącznie e, trenowałem dyplomację. Co oczywiście też było ważne. Też było ważne, było konieczne. To był moment, w którym tak naprawdę zdobyłem środki mi są potrzebne do utrzymywania utożsamienia na pewnym określonym poziomie. Że to jest pewnego rodzaju siła i, i nie da się utrzymywać pewnych rzeczy, jeśli się nie ma siły. Innymi słowy, wcześniej utrzymywałem swoje mylne, szerokie pojęcie o sobie bez żadnego pokrycia. Żyłem ponad stan na kredyt. Takie taki duchowy kredyt to całkiem dobre odzwierciedlenie w ogóle e, stanu ludzkości na dzień dzisiejszy. <laughs> Żeby udawać, że się jest czymś więcej niż się naprawdę jest. Żeby tylko zrobić jakieś tam wrażenie. Takie trudne czasy. Ale też tak jakby, nie wiem, z tym czasem właśnie nie wiem, coraz mniej chce mi się z tym walczyć, coraz bardziej się do tego dostosowywać i grać według tych reguł gry, ale nie wszystkich może, zachowując jednak jakąś godność, zasady i tym podobne rzeczy. No bo przede wszystkim chodzi o to, że jesteśmy jedną całością, która, e, m, mm, która w której wszystkie części od siebie nawzajem zależą. To w zachodnim, we wschodnim mistycyzmie to jest głęboko zakorzenione właśnie ostatnimi czasy właśnie e, lawinowo w różnych książkach właśnie wszystko zmierzało do tego, że tak naprawdę to nauka też do tego zmierza, że no tutaj wiadomo Capra, o którym pisałem, o Sheldrake'u, który o którym pewnie jeszcze napiszę. Eee, no oni mi właśnie uświadomili, właśnie wczoraj miałem takie doświadczenie, w którym coraz bardziej właśnie zacząłem się zlewać i to właśnie wyłącza tą walkę. Ciągle tą walkę ze światem, z tym, że coś mi się nie podoba. Nie, trzeba po prostu zaakceptować, jaki ten świat jest. Bo tak naprawdę nie mam z czym walczyć, bo tu stoję po stronie prawdy. <laughs> Więc muszę tylko zaakceptować to, jaka, ona, jaka ona jest i że czasem, mm, i że czasem mi się wydaje inaczej. Mm. No i dalej przedłużenie te, tego rozszerzania, mm, utożsamienia, to jest właśnie chyba, żeby wyjść bardziej do ludzi, żeby właśnie wykorzystać to całe zrozumienie, e, osobologii, żebym tak powiedział, osoboznawstwa, tego w jaki sposób kształtują nasze się, się nasze poglądy wraz z doświadczeniem, przede wszystkim dynamika, to, że nie jesteśmy statyczni, że nasze poglądy, że to nie jest tak jakby. No to wszystko się właśnie składa z tym mechanicznym światopoglądem, który właśnie w tych wszystkich książkach, które ostatnio czytam, tak pięknie są krytykowane właśnie u Grofa, u Capry, u, e, u Sheldrake'a. Że świat jest bardziej organiczny niż by się wydawało, i to też właśnie wyjście do ludzi, żeby właśnie zacząć od, e, próbować chociażby u siebie, swo, na swoim podwórku, odwracać ten proces oddzielania się od siebie nawzajem, tej, tej całej bariery, żeby jednak spróbować yy, tworzyć jakieś całości, zamiast być stale od siebie oderwanym. No to jest mniej więcej taki kierunek, bardzo znowu yy, ogólny, oględny, tak jak nie wiem, kiedyś wszystkie filmy moje takie były, a teraz rozumiem, że, że to właśnie jest ta dynamika, że teraz jest właśnie moment na to, żeby podsumować to, co było, nie wchodzić w żadne konkrety, bo na to te, też przyjdzie czas. Najpierw trzeba ogólnie na to wszystko spojrzeć. A potem wszystko zacznie nagle do siebie pasować, tylko najpierw trzeba wiedzieć, jakie mamy elementy. Najpierw musimy wiedzieć, jakie mamy elementy. I dlatego właśnie też nie zawsze trzeba tak konkretnie no ale to wszystko jest nauka, wiadomo, że najpierw pomyślałem, że jaki ja jestem niekonkretny i tak dalej, takie fiubździuła, to wszystko jest część długiego procesu, w dodatku cyklicznego. Znowu też cykliczność. Też być może jest tak jakby nieodłączną częścią rzeczywistości. Lubię tą swobodę, lubię tą E, tą drogę. Przede wszystkim z najwyższym, który no to jest chyba największe uwolnienie też właśnie, że że właśnie przez długi czas, pomimo wiary w Boga, właśnie byłem tak jakby zakładnikiem tego mechanistycznego światopoglądu, który tak jakby E, sprawiał, że z jednej strony wierzę, z drugiej strony jest paradoksalny, nie może go być, a właśnie te wiadomości z ostatniego czasu właśnie zaczynają napawać mnie optymizmem w tej kwestii i, i zobaczyłem nową ścieżkę, w której rzeczywiście jest poszukiwanie Boga. Być może pierwszy raz w życiu takie prawdziwe poszukiwanie chociażby z jakimś pojęciem, w jaką stronę to ma zmierzać. No to byłoby na tyle. Zachęcam Was do komentowania, do dzielenia się z tymi, z którymi trzeba. Ja nie mówię, żeby jakąś popularność tu budować. Ja nie chcę popularności. Ja chcę trafiać do ludzi, którzy. którzy chcą czynić świat lepszym miejscem dla wszystkich. Mamy dosyć w świecie konfliktów i chcemy, chcę po prostu, nie wiem, budować coś takiego, że mogę każdemu powiedzieć ok, akceptuję e, to, co chcesz w swoim świecie, zróbmy coś razem. No bo to jest jedyny sposób na zmianę. Inaczej tylko i wyłącznie jest wojna, w której jedno musi wygrać. Tylko, że problem polega na tym, że nikt nie jest w 100%, w 100% e, mm, słuszny. Nikt nie ma słuszności stuprocentowej, więc e, walka i wygrana jednej ze stron zawsze jest utraceniem jakiejś wartościowej prawdy, więc to mi się każdym razie <laughs> taka jest moja zabawa w tym świecie, żeby spróbować właśnie konstruktywnie i wspólnie, też nie odrzucając jakoś pochopnie ludzi za jakieś niedobre poszlaki. Zresztą to może już temat na inną, inną rozmowę. Życzę Wam pomyślności w tym świecie, e, w tym czasie, też w tym czasie, że i rok, i tak naprawdę też epoka widocznie jest w tym zmierzchu, w tym czasie właśnie na te, mm, na te refleksje, więc może tym bardziej jest to właśnie taki wyjątkowy moment. Życzę Wam bardzo owocnych wniosków. Jeszcze raz proszę o głosy, żeby mogła zachodzić wymiana bo zawsze będę od was oddzielony, dopóki nie będę mógł z wami naprawdę porozmawiać. Pokój wam.